Janjimu Pagi pagi Bukanku Sumpah janjimu Masuk masuk ke dalam Bersama Petro Kita mencoba sampai sore Buat tarikan Bagi lagu Sampai jumpa sempat bumi mati Sejuk log ah Tuhan Kau dirasan hati Rambulan ambakanan Liopan dini mati Oh kapula badan diok pating pati Sumpah janji mu setia aku Kutim bendu ada pu bendu Mawat ku sangka hampir Janji sangat Sumpah janjimu

pula amat Biung pati hati Sumpah dan cipu Sumpiaklah sedung Putih pun gunung Lihat hadapku bandung Mawat ku sangkai Padu khasam berdua Janjimu menunggu Sumpah janjimu Baik, satu teman Sumpah janji sudah kita ah, Saya pergi barang-barang Mudah-mudahan kita ah, semua bisa terhibur ah, Khususnya buat Bang Muhar Beserta istrinya <laughs> जा कभी jauh berdosa Macam apa Bila ngajian Depok pahala Jauh berdosa Sinji lohotku dikutipu wahri Bebai manusia pergaulan dan mak pasti dan mak waspada kejaga diri di pergaulan dan mak pasti Awas gudang Zina dijaga Buat kon iman Lapang kon dada Awas gudang Zina dijaga Buat kon iman Lapang pahana vào quân tu sa acha khanna pa bit pengajian ye po pahana vào quân tu sa xin chị hót astawa kuli dama waspada gejaga diri di pergaulan dan mak pasti dama waspada gejaga diri Oke baik, satu tembang sudah saya dengarkan mudah-mudahan khususnya buat Sebulbet dan juga buat